На сегодня к матрицам отношение разное. Кто-то их очень любит, а кто-то боится. В чем причина? Все зависит от степени понимания матриц. Давайте разберемся, что же такое страхи и чего мы боимся – я не умею приглашать или за мной не идут люди. Как ты не умеешь приглашать? Ты не умеешь разговаривать? Ты не умеешь общаться с людьми? На самом деле это очень просто. Каждый из нас умеет э, строить диалог, э, вести дружбу со своими подругами, общаться, делиться информацией. За мной не идут люди. Очень часто мы наблюдаем такую картину, что человек кидает рекламу разную. То в один проект, потом в другой проект, потом в следующий, следующий. Человек сам не знает, куда он идет, и, естественно, за ним не идут люди. Люди наблюдают. Сколько мне нужно приглашать? Иногда спрашивают люди. Но ну, а это же опять зависит от того, сколько вам нужно денег. Если, к примеру, вам нужна небольшая сумма а, выплаты, ну, достаточно пригласить несколько человек. Если же вы настроены на долгосрочную работу, то приглашение – это наша работа, это наш ежедневный труд. Где брать людей? Бывает, задают такие вопросы – как будто бы мы живем на необитаемом острове. Людей вокруг нас огромное количество. У нас есть друзья, у нас есть родственники, есть социальные сети нам в помощь. Пожалуйста, мы выкладываем посты, мы делимся информацией, мы общаемся, знакомимся. Людей много. Некоторые спрашивают, задают такой вопрос, а вкладывать нужно? Ну, конечно, нужно. Нужно вкладывать и денежные средства, и свое время нужно вкладывать, и усилия, и энергию. Все нужно вкладывать в развитие своего бизнеса. Без вложений бизнеса не бывает. А некоторые говорят, а я там был или была. Многие ведь делают регистрации в разные проекты. Но быть и работать – совершенно разные вещи. А сейчас давайте вернемся к первой строке. «Я не умею приглашать, и за мной не идут люди». Почему они не идут? Да потому что вы были везде и кидаете рекламу разных проектов. Просто все нужно обдумать нужно принимать правильные решения, нужно всегда двигаться к своей цели. А сейчас давайте все-таки разберемся, что же такое матрица. Это электронная таблица бухгалтерского учета. Раньше, в советское время, бухгалтеры вели табеля, вели учет, и все это хранилось на бумажном носителе. А сейчас программист пишет программу, и все это хранится а, в облачном хранилище и идет автоматическое распределение. Вот она матрица. Чего ее бояться? Вы боитесь бухгалтера? Вы боитесь тому, что вам начисляют зарплату? Наоборот, нужно стремиться к доходам. Поэтому матрицу ее нужно изучать, ее нужно понимать, ее надо любить. И тогда матрица полюбит вас. Простыми словами, это рабочий табель, где видна работа каждого участника. Видно, кто получил уже зарплату, а кто получит ее следующий. Матрицы нужно изучать. Какие не бывают матрицы? Семиместные, делящиеся и не делящиеся. Давайте с вами разберем делящийся маркетинг. Когда вы покупаете себе бизнес-место, вы встаете в нижний ряд. И для того, чтобы вам подняться в плечи, нужно, чтобы у человека, который стоит выше, закрылось еще нижние ряды. Матрица поделится, и люди, которые были в плечах, поднимутся наверх. То есть вы будете стоять в плече, и вам нужно еще и закрыть нижние ряды, чтобы вы поднялись кверху. Представляете, какой это огромный поток людей. Я никогда в жизни не буду работать в делящемся маркетинге. Что такое не делящийся маркетинг? Вы сразу видите себя наверху. И вам абсолютно все равно, кто стоит у вас сверху – вам достаточно для начала пригласить два человека, три еще лучше. Развивайте всегда первую линию. Ваши два человека поставят два своих партнера, либо вы со своими людьми поработаете, будете регистрировать людей по своей ссылке, а вниз людей расставлять в помощь вашим людям. Вы закрылись и ушли на следующий стул. Представляете, людей на многом ведь нужно меньше – а сейчас следующее мы с вами разберем. Семиместные матрицы также бывают управляемые и неуправляемые. Управляемая – это когда вы ставите брони, работаете со своими людьми, со своей командой и закрываетесь. Неуправляемые людьми. Вы тоже работаете со своими людьми, но вы вынуждены закрывать всех подряд. То есть стал к вам нерабочий человек, вам его не обойти и не объехать. Вы вынуждены по своей ссылке регистрировать, брони ставить вы уже не можете, и все ваши люди будут вставать слева направо на свободные места. То есть вам нужно будет большой поток людей. Поэтому многие партнеры говорят, юбка растет, правильно, юбка растет, закрыть ее нереально – управляемый маркетинг. Вы сами 100% управляете своим бизнесом. Поставили в нашей компании еще и двойные брони, то есть вообще стопроцентное управление. Поставьте в одну ножку один, в другую два. Ваши человеки стали, они также приглашают своих людей. А представьте такую ситуацию, что у вас стал а, в матрицу нерабочий человек. Ну, вы а, можете поставить под него своих людей, но это будут ваши люди, зарегистрированы по вашей ссылке. Вы также можете с ними работать. И ваши люди пойдут следом за вами, по вашим же броням, уже в следующий стол. И вот от этого-то и есть разница именно управляемый и неуправляемый маркетинг. То есть, если даже к вам где-то там встанет человек который больше не будет выходить на связь, он не будет вам здесь мешать. Вы реально его можете обойти и уйти дальше работать уже с рабочими партнерами. А сейчас мы с вами разберем, что такое удвоители. Очень многие партнеры считают, ой, там всего два человека, они быстро, легко закрываются, быстро идет движение, и удвоители тоже бывают и управляемые, и неуправляемые. Но как работают управляемые и неуправляемые, мы с вами уже разобрались. Здесь я хочу добавить лишь только то, что каждый два удвоителя – это равно одной семиместной матрице. То есть, если вы а, видите перед собой маркетинг из несколько столов удвоителей, поделите их на два и вы узнаете, сколько перед вами семиместных столов. Сами будете уже делать вывод. А я же сейчас вернусь к моим любимым тринарам. Почему я это говорю? Почему я люблю тринары? Смотрите, во-первых, Тринаров, делящихся, их просто нет в природе. Матрицы очень легкие, плечей нет. Каждый человек вы ставите именно по своим броням, вот в управляемом маркетинге. Есть и неуправляемые тренары. Чем они отличаются? Естественно, встает изначально три человека – вы не можете ставить брони, вы не можете управлять своим бизнесом. Следующие ваши люди также будут вставать именно вниз, слева направо на свободные места. То есть юбка будет расти. В управляемом маркетинге вы ставите занять один, занять два. Это очень удобно. Реально очень удобно. Ваш человек – стал по броне один, всегда один – это главная бронь. Ну, к примеру, вы вышли из дома или легли отдыхать спать. Мы же все с вами люди. У вас произойдет регистрация, и следующий человек, он не пролетит мимо вас, он станет по броне 2 у вас закрылся первый стол, вы ушли уже на следующий стол, вы можете нажимать на своих партнеров, будете видеть полностью всю структуру, вы можете ставить брони и под свои клоны, и под свои места, и под своих партнеров. То есть это круто, вы 100% управляете бизнесом. И ваши партнеры будут вставать именно под ваших людей. Представляете, да? То есть, если здесь, в тренаре, под вас стал любой нерабочий человек, вы можете ставить брони под своих партнеров, кто работает. Здесь юбка вообще вам не мешает. Она наоборот даже на наших площадках в какой-то степени работает на вас. У нас к основным программам в Идеал М привязана трехуровневая партнерская программа, которая увеличивает ваши доходы. И юбка работает на вас. Вот в этом и отличается – понимание матриц. Изучайте, как работают матрицы. Если у вас возникают любые вопросы, вы всегда можете мне позвонить, и я всегда буду рада нарисовать, конкретно показать, как работает какая-то определенная матрица. Мы все с вами можем это просчитать, и вы поймете, что на самом деле, когда вы а поймете, как работает принцип матриц, у вас не будет проблем с приглашением. Люди сами будут проситься в ваш бизнес, потому что людям реально нужны деньги. Подумайте об этом, подумайте, учитесь, познавайтесь нового. Не бойтесь матричных проектов, просто делайте всегда правильный выбор.